Jedeš? Na tu zde ale je. To je fakt? Je to cyklista na Vysočině. Protože na Vysočině je nejvíc alej v té české republice. Právě tam podpoří stromy a aleje. To je prostě krásná, kterou tady máme. A ne si den si, aby se kupovala i do budoucna. Takže je to pro stromy pro děti. program hry. Třeba tady je krásná alej.